是我我不。 めに旅立ってシェルチャーどうやらあくまで逆らうつもりらしい何分かっちゃいないだけさすぐに奴らも思い知ることになる全ての世界は絶望と虚無に飲み込まれていくしかないこと絶対なる我らの指導者破壊神デリトロス様に逆らう愚かな虫だ グラディオンに死の鉄槌をいやデリトロスいやデリトロス悪魔のプログラムデリトロス繰り返しお知らせいたしますワールドリンク管理局の発表によりますとマジカルゲートの中で行方不明になった子供たちの数は30万人その中でダイバーランドにおける行方不明者のリストは以下の通りです 浅羽直樹君井原恭一君倉地翔君桜庭浩二君三条寺守君新納智也君新納智之君原翼君結城海斗君海斗くそ かしてるから兄ちゃんのグズお前が早すぎるんだよバカ違うわい兄ちゃんの乗るなこいつこらこら何をやっているだって兄ちゃんが違うよカイトがまったくどうして二人で戦わせたかまるで分かってないみたいだなえそれってどういうこと心を一つにするためだ心を一つに己の力を信じ パートナーの力を信じ揺るがずひるまず2人が同じ目標のために突き進むそうすれば越えられぬ壁を越え巨大な敵を打ち倒すことができるそのことを知ってほしかったんだケントカイト忘れるなよ心をつなげて初めて2人は一つになるその力は無限大だ無限大すっげえ 絶対父ちゃんから一本取ってやろうね兄ちゃん父さんもうワールドリンク管理局に戻るの休んでいる暇はないからな心配するなケントカイトは子供たちは父さんが必ず助ける必ず 父さん母さんを頼むぞ、うん、ダメだどうやってもケントに繋がらないいつだってどこにだって会えるそう思っていたのに大丈夫なのかなケントたち葵ですケント君いらっしゃいますかあら葵ちゃんいらっしゃいケントなら自分の部屋よ マジカルゲートの事故はまだ原因不明で復旧の見込みもないみたいマジカルゲート関連の衛星通信とか全部ダメになってカイトくんはみんなはどうなってるんだろうねえケントくんこないだケントくんがしてくれた話あのグラディオンってロボットと連絡取れないのねえ ト君聞いてるの <laughs> 呼び出したんだよ何度も何度もでもアクセスできないんだごめんなんで答えないんだ答えてくれよグラディオン謎のプログラムデリトロス再び活動を開始 今度は他のワールドリンクプログラムを侵食していきます博士レベル A 発動館内回線は全て閉鎖サブサーバーの電源を手動でカットとしろここのシステムは捨てても構わんメインプログラムのバックアップだけは何としても守るのだダイバーランドの送電システムのプログラムにデリトロスが侵入システムが乗っ取られます が消えたケント君ケントすぐにマジカルステーションに来てくれグラディオンなんで今まで連絡くれなかったんだ説明は後だ急いでくれ分かった行ってくる頑張って ステーションだマジカルステーションここマジカルゲートは君たちの意識によって全てが自在に変化する世界マジカルステーションはケントと私がシンクロすることで対デリトルス用戦闘基地に変化したのだすごいグラディオンすまないケント今までデリトルスの妨害を受けて通信できなかったやっとマジカルステーションのホットラインが回復したのだ そうだ書いたわみんなはどこだ早く助けなきゃ落ち着け今検索する デリトルスにプロテクトされたようだちきし俺のせいだ俺のせいでこんなに苦しんでケントの責任ではない悪いのはデリトロスなのだカイトはみんなはどこにいるんだこれを見てくれケントマジカルゲートの99%はデリトロスに侵略されてしまっている子供たちは侵略されたエリアのどこかに封じ込められている残されたのはこのマジカルステーションただ一つ もしここが侵略されればマジカルゲートは完全にデリトロスのものとなり子供たちは二度と元の世界には戻れなくなるしかもデリトロスはマジカルゲートを足がかりにし全ての電脳世界を侵略し始めているなんだってじゃああの停電もデリトロスのあの程度は序の口に過ぎないデリトロスは一体何のためにこんなことを それはわからないだがデリトロスがワールドリンクと一体化した時ケントたちの世界を破壊と混乱が襲うだろうそして子供たちもくそデリトロス敵ウェブソルジャー接近敵ウェブソルジャー接近 何としてもマジカルゲートデリトロスの魔の手から解放しなくてはならない子供たちを世界の平和を守るために分かってるよ約束したんだ必ず俺がみんなを助ける ェブチェンジグラディオンファイター ブダイブ強制終了まであと60秒強制終了人間の意識とプログラムを融合させる時間は3分が限界です強制終了まで残り10 トールしますウェブソルジャーが攻撃を開始俺がグラディオンとうまくシンクロできなかったから レッドゾーンに突入グラディオン俺どうすれば君にはもう分かっているはずだ、このマジカルステーションは君が作り出したんだ俺がマジカルステーションを世界を守る囚われた子供たちを助け出そうとする君の決意がエリアを戦う砦に作り変えたのだ俺の決意がこのエリアを戦う砦に作り変えた ロと一の集合体に過ぎないプログラム限界を超え敵を打ち砕く力を与えるもの不屈の闘志と揺るがぬ決意を持って我らと共に戦うものそれが君なんだケントグラディオンインストール完了行こうケント ェブダイブラディオン緊急発進スタンバイグラディオンシュート強い意志 是我我不的复杂情 ぞグラディオンの体が俺の体みたいに忘れるなよ心をつなげて初めて2人は一つになるその力は無限大だ無限大ゼロと1の集合体に過ぎないプログラムが限界を超え敵を打ち砕く力を与えるのそれが君なんだケントこういうことなのかケント

俺の持っている全てをグラディオンに預ければいいんだ私はこれを 武器選択グランプレード旅立って勝負じゃ 100%回復ネオガードフィールド作動開始防御システムが正常に働き出したようだこれでマジカルステーションが敵に襲われることはあるまいいよいよ反撃開始ってわけだなケント受け取ってほしいものがある受け取ってほしいものマジカルゲートの管理システムの一部だケントの身近なコンピューターにインストールしておく 私たちの戦いに必要な情報を集めるためにそして私がケントの世界を知りケントを見守ることができるようにあ頑張ろうぜグラディオンやつにこんな力だったウェブソルジャーじゃ相手にならぬぜいいじゃないのこれはこれで面白くなりそうださあこっからが本番だ くじが1ぴょこなんだよそれウェブダイブは著しく体力を消耗するぴょこきちんと休養を取ることが大切ぴょこお前何言ってカロンが喋ってるおお前何喋ってんだよ親父が作ったミニコンのくせに失敬な正確にはマジカルゲート管理プログラムをサポートする自立型プログラムぴょこ自立型プログラム マジカルステーションを守ってくれたおかげで脱できたピョコよこの体しばらく借りるピョコグラディオンの言っていた受け取ってほしいものってこれのことだったのこれからケントの戦いをサポートさせてもらう 風といえばウィンドエリア行こうぜグラディオン俺たちでこの風を止めるんだそんな俺たちの前に現れたのはグラディオンのかつての仲間ジャガオンだった次回電脳冒険記ウェブダイバー「はやての戦士ジャガオン」にブラックイン